Ok, ahora vamos a empezar recién la sección. Estamos como en el cosito de souvenirs. Lleno de gente. Lleno de gente que te quiere robar con los souvenirs. Como en toda cosa turística. Así que ahí a lo lejos. Bien a lo lejos se ve dónde vamos a subir la sección. La sección de You. Then I